Hallo, heute das Thema Screencast erstellen. Dazu benötigen wir zwei Programme. Das eine ist der CamStudio Codec. Dazu geht ihr hier auf camstudio.org und könnt dann hier den Lossless Video Codec downloaden. Das habe ich jetzt in diesem Fall schon mal gemacht. Das extrahiert ihr dann einfach. Und tut hier auf die Inf-Datei einen Rechtsklick ausführen und dann hier installieren wählen. So, habt ihr das gemacht? Dann installiert ihr Depute Video Capture und könnt dann hier das Ganze herunterladen. Für den privaten Gebrauch ist die Software gratis. So. Dann nach der Installation bekommt ihr dieses Fenster. Jetzt geht ihr erstmal hier in Encoder Options und wählt den CamStudio Lossless Codec. Okay. So, solltet ihr ein kleines Fenster bekommen, dass euer Computer langsam wäre und daher die FPS-Zahl runtergeregelt wird, geht ihr in Options und findet hier ähm, die Framerate, also Frames per Second. Für einen Screencast sind 15 eigentlich okay. So. Als nächstes klickt er hier auf das Viereck. Nun kommt ihr mit diesem Selection Tool. Nun könnt ihr auswählen, was ihr aufnehmen wollt. Den ganzen Bildschirm, ein Fenster oder irgendein Rechteck. Zeige ich euch mal kurz. Sie einfach so ein Fenster aufziehen und damit wäre dann dies ausgewählt. Allerdings nehme ich jetzt hier den ganzen Desktop auf. So, jetzt klickt ihr hier auf den Rekord-Button und könnt irgendetwas aufnehmen. Ich gehe jetzt mal hier in Videos. Beispielvideo. Eigenschaften, ja. Nun Steuerung F10 und damit ist die Aufnahme fertig. Gucken wir uns mal das Video an. Kleiner Hinweis äh, und zwar dieser Codec funktioniert mit dem Windows Media Player nicht, allerdings mit VLC und das Wichtigste mit YouTube. Trotzdem ist er eigentlich optimal für solche Aufnahmen, deswegen, deswegen empfehle ich ihn auch hier weiter. So, gucken wir uns mal an. So, ihr seht jetzt hier diese Mauseffekte, die könnt ihr natürlich rausnehmen, Dazu geht ihr zurück in die Software, unter Optionen, Rekord. Wenn ihr hier raus, diese Section rausnimmt, dann sind diese Effekte eben draußen für die zukünftigen Aufnahmen. Was jetzt hier nicht dabei ist, ist eine Videoschnittsoftware oder ähnliches. Da braucht ihr dann halt extra Programme. Ansonsten ist das Ganze optimal so.